iam vivis vilagia knabino, cium ciui homoi tre shatis. La patrino gioegis pro sci, ser plei amis cin maliuna avino. Tiu bona virino cudris por la nepino rugian cufeton, cun banca punto. Gi tiel bone sidis al sci, che egde tiam sci volis nenion alian porti sur sia capo, tial ciui nomadis cin rugiu cufolineto. Iun tagon la patrino, bacinte cucon, diris al rogico fulineto. Iru al via avino por vidi, kiel si fartas, char oni diris al mi, ke si mal sanas. Portu al si citiun kukon kai botalon da vino, por ke si satigiu kai resaniju. Iru recte por ne misvoigi, kai ne fracasila botalon falinte teren. Condutu bone, kai ne forgesu diri ala avino, dio donu bonan matenon. La knabino respondis ne timu patli nomis iom piolgos. Cai adia foriris al sia avino. La avino logis en bela, soleca dometo en arbaro, proximuma duon horon da pascio de la villagio. Ciam rogico fulineto en iris la arbaron, si rencontis lupon. Si ne timis gin, nesciante, che gi estas malbona besto. Dio benu! salutis sina lupo. Dankon lupo. Kien vi iras tion frue, rogiku furineto? Al mia avino. Kion vi havas sub la antautuko? Kukon kai vinon por la avino. Ti estas maljuna kaj malsana, pot bona manĝo ister telefonio. Kie loĝas via avino? Proksime de ŝi tie. Ŝia dometo esse pli grandaj falkoj vistente konas la lokon. Parolante kun ŝi, la lupo pensis: La knabino estus taŭga deserto, certe si gustos pli o la maljuna avino. Mi devas iel ruzi por akiri ilin ambaŭ. Nun ĝi tamen ne aŭdacis kapti la knabinon, ĉar en la arbaro troviĝis iuj arbohakistoj. Dum tempeto la lupo iris cun rugu fulineto kai poste diris Rugu fulineto rigardo chi on bella i floro i ci circa ue Vi tu ne rimarkis ilin Scheinas al mi che vi anca tu ne audas la bella cantare de birdoi Vi pasas rapide chi en lerneion, Quantum la arbaro ti belas Rugu fulineto levis sien oculoin kai vidinte kiel sun radioi penetras tra branchoi de arboi, cae che multai belai floretoi trovigias circaue, si ec pensis. Mi portus ala avino belan for buketon, pos doi disi. Ancora alta sfulla, mi venos dus papente. Si comencis pluki la floretoin, cae tiui pacis al si pli cae pli, desirante ilin si tutene rimarkis che si iras en arbaron daure pli profunden. Dume la lupo iris rapide, recte alla avino, cae frapetis la pordon de sia dometo. Ciu estas? La lupo shangis sian vocion, cae diris. Via nepino ruc cufurino, mi portas al vi cucon cae vinon de la patrino. Bon volu malfermi la pordon. Tiru la trincon, respondis la avino. Mi estas tio malforta, che mi ne capablas el litigi. La lupo malfermis la pordon, en iris la chambron, jetis sin sur la bonan virinon cae forvoris sin per uno gluto, car iam dun pli oltri tagoi gin nenion mangis. Poste gi vestis al si la robon del avino, surmetis sian cufon sur sian capon, cae cusigis en aliton. Tiam rocco fulino iam havis brac plenon da floroi, cae reec pasis la avino. Veninte alla dometo, si miris. Cia la pordo stet malfermita? Ciam si en iris en la chambron, cio shainis al si iel necutima, si pensis. Aha! Iel stranga stet stio hadiau. Poste si diris. Dio donno bonon matenon? Sed neniu respondis. Rujgufulino venis alla la lito. Tie cusis la avino, cun capo covrita per cufo strange gis la oculoi, cae gapis alla knabino. Mia avino che avea vastiom longain oleroim. Por pli bone audi, urgiu cu fulineto. Mia avino che avea vastiom longain oculoim. Por pli clare vidi, knabineto. Mia avino kia vi havas tiam fortat gluojn. Por pli rapide paŝi, mia infano. Mia avino, kia vi havas tiam muskolajn brakojn. Por pli firme ĉirkaŭ preni vin, cara nepino. Mia avino, kia vi havas tiam grandajn dentoil. Tiam la lupo ekkriis, por che mi povu pli facile vin mangi ha Cai saltinte el la lito ci jetis sin sur rucco frineton kai sin formangis Ciam la lupo tiel plenumis sian desiron, gi recusigis en la liton, cae ec dorminte, laute roncis. Tiu tempe chasisto preterpasis la domon, cae pensis kiel la maiunulino povas tiom lauteron qui? ciu ne ocasis al si io malbona, cae en irinte la dometon, le rigardis la liton, cae vidis tie cusanta lupon. Fine mi captis vin, ruzulo!» pensis la ciasisto. Li volis pafmortigi la lupon, sed poste vidis, kiel la grandega ventro de la lupo movigas, cae venis al li ideo, che eble tia la avino ca inepino ancora estas vivai. Tia li prenis trancilon, ca i distrancis la ventron de la lupo. Iam post la unua en pico de la trancilo li vidis la rugian cufeton. Post momento el saltis rugi cufulineto, ca i diris. Io mi dimis, en la vento de la lupo astis absoluta malumo. Ca i tiam el iris ancaula avino. Si estis sana, sen mal facile spiris. Rđgo fulineto collectis grandain stonoin, cae plenigis per ili la ventron de la lupo, la avino poste la ventron con cudris. Ciam la lupo vecigis, gi pensis. Ciam grandan peson mi sentas en mia ventro, mi desiregas trinci. Gido iris al puto, sed declinintes in antauen super la puton, ne tenis in surtere, cae falis profunden en la aquon quae gidronis ciui tri la chassisto a vino ca furino estis non tre gaiai la avino refortigis, mangente manginte la cucon ca i trinkinte la vino de rojgo furinetto la chassisto el putigis la lupon ca i for gin rojgo furino poste vesperere iris heimen pensante la fino de mia vivo Minium en Albaro. Sarapat lino tion estos malbel medicin.